Hello dan Assalamualaikum bersama saya Safuan Kita kembali semula dalam Saf React Kita akan sambung react kita punya Agent Ali Kali ni season 2 episode 1 Season 1 dah habis So masanya untuk kita react season 2 tanpa buang masa Jom Alright, container Komen ke? Jangan risau Biar saya saya tekan Okay kita buat seorang-seorang Macam biasa Dan kita langgar Tak berubah lagi Aduh Ya, komen je tinggal seorang. Oh, okey. So, dia nak bertemu apa? Gila betul. Motor dia memang... Memang OP gila. Pemandu tak sedar pun. Okay, komeng jatuh dalam laut. Aduh, masuk air lagi. Huh? Ambil jaket aku. Menang kali ni. Hmm. Raik, mudah. Tak kisahlah siapa pun yang dapat. Yang penting kita berjaya selesaikan misi sama-sama. Okay, eh, Alisha dah baik. Dengar Ali ikut. Kau nak masuk dulu? Eh, tak dapat. Lah, Ali ni ingat ke gentleman? Apa ni Ali? Oh, ni tempat masuk baru ke? Kita tak pernah tengok kan tempat masuk ni. Oh, tukar. Oh, kita tak pernah tengok benda ni. Pakai mesin sini? boleh tukar ke mana-mana. Hmm, ada bagus juga base kita kena repair. Uncle, bila saya nak dapat pergi akademi? Tak sabar dah ni. Eh, sabar Ali. Akademi Mata bukan tempat main-main. Kau tahu tak? Kat situlah Uncle terima latihan yang paling dahsyat Uncle pernah dapat seumur hidup Uncle. Untuk ayah. Damn. Bagus lah. Ali pergi sekolah dulu ya. Hah. Cantik tulisan dia. skuter turbo. Ya, Bali. Ah, ha, lompat terus. Ah. Yang kamu pun dah semakin meningkat. <laughs> Kamu jangan salah faham. Cikgu bukan nak puji. Tapi nak ingatkan, semua ni tak ada makna kalau kamu masih gagal dalam subjek sains. Oh, saiz guys. D okey tu. Ali je yang tak daftar lagi club. Semua club lain dah penuh sekarang. Pasti juga dia masuk club. Secara otomatik akan ah. masukkan ke dalam club mengumpul setem. Jangan lupa hadir di bilik 52. Tadi mesti ada something ni kan. Hari ya? dia macam Ali seorang je kan yang kena masuk kelab mengumpul stem. Sebab dia tampal pula. <laughs> Obviously dia 52. suspicious eh. Tu almari tu, almari tu, almari tu. Mesti ada something laluan. Eh, Alicia. Apa kau buat kat sini? Hmm. <gasps> kau pun ahli kelab mengumpul stem juga. <laughs> Ah, kamu berdua dah sampai. Bagus. Cikgu, saya nak mohon suka. Ooh. Daftar lah ni kan. Ni mesti daftar kan. Ah. Daftar pakai stamp eh. Itu dia. Cikgu pun. Itu ID card kamu. Jangan hilangkan. Academy, Latihan. Mata. Ooh, let's go. Kamu ingat siapa yang tolong cover bila kamu keluar jalankan misi? Perhatian murid-murid semua. Oh, ya. Yeah. Season 1 punya ni kan. Uh, Announcement. Ya, banyak kali yang di cover. Kumpul di tapak perhimpunan dengan kadar segera. Agent karya, alright. Oh, padahlah. Dalam air, dalam laut ke apa? Dalam tasik ke apa? Uh, Ejen karya, kita nak pergi mana ni? Akademi Mata terletak di sebuah pulau. Tak jauh oh, dari pulau. Sini. Okay. Pulau rahsia tak wujud dalam peta. Oh, okey. Kenapa? Hunt what? Kena serang? Apa benda siap kena serang? Apa yang dah? Dia selalu datang waktu timing. Siapa yang berani serang? Timing pelik-pelik je lah Agent Ali ni datang. Oh ni karya. Kat eh. Adakah? Bukan. So ni maybe mirror karya. Aku dah tak nak teka dah siapa okay. Sebab dia pakai kad sama juga. Macam kebetulan pula. Eh, apa ni? Override ke apa? Apa tu? Wei dia ilusi kan Adi, kau, eh? Kenapa ni? Dia buka eh? Wow! Main kontrol lagi! <laughs> Ha! Main kontrol yang ada ofensif. Bahaya, weh. Ada ofensif kat lah, maksud aku hentak kepala dia Alisha. Lincah oh, ha, hentak kepala dia. Bagi dia sedar. Dapat kau. Bercakap pun tak. Siapa tengah tengok ni? Oh, eh, Naim. Aku risau kena Ali ni. Diorang masih ada kerjasama lagi weh. Elak Ali. Ah. Let's go. Tarik dia. Ya. Pantai. Ui, ada orang tahan. Siapa? Uncle. Uncle bakar. Apa? Test ke apa? Oh, test je. Ah, kena scam. Betul lah tu karya. Oh, semua pelajar-pelajar. Apa Dah pengetua ni? lah. Setakat ni, belum pernah ada lagi yang berjaya misi ujian hari pertama. Oh, itu pun kerjasama macam tak full lagi. Ah, mesti ada seorang yang macam tak puas hati. Oh, tangan dia putus. Dia repair balik lah eh Tangan mekanikal So villain kita masih lagi gang ni lah kan Kumpulkan yang lain Semua sekali Apa maksud dia semua? Jangan stres Kak ada orang lain lagi Oh semua nombor baik. Ya season 1 Kita tengok nombor 1, 2, 3, 4 lah kan Sebab si apa Jenny tu 4 so, Kita akan tengok nombor 5, 6, 7, 8, 9, 10 Aku tak tahu berapa yang menyala tadi Tapi ada nombor lain tu punya <gasps> Itulah dia untuk season 2 episode 1 introduction Ali masuk mata kena uji dia lepas macam biasa and eh, dengan mudah sebab Alisha Alisha macam biasa lah carry kan tapi Ali pun dah makin improve lepas tu kita ada story sikit pasal ahli-ahli yang lain ah yang dalam kumpulan UNO ni so, kita akan jumpa lagi dalam video akan datang kalau korang suka dengan video ni boleh like jangan lupa untuk subscribe juga kita akan jumpa lagi di episod akan datang Assalamualaikum dan 拜拜。